Ruggero Ciulla, musicista, insegnante di pianoforte, insegnante di italiano per stranieri. Tu appunto sei, sei di origine Albrecht, in pratica per spiegarlo eh, si può dire che il tuo paese di provenienza, Piana degli Albanesi, è in Sicilia, sì. ma è caratterizzato da una presenza di comunità albanesi che risalgono a oltre 5 secoli, sì. eh, così come altre aree in Italia, ci sono in Calabria, in provincia di Brescia, in Molise. Eh, ci vuoi spiegare un po' sì, cosa certo. sono le comunità albanesi? Allora, ehm, diciamo che l'origine delle comunità Arbresh eh, è appunto fine, tra fine 400 e primi del 500 ehm, c'è stata la dominazione del, dei turchi ottomani eh, appunto della parte dell'Albania e, e, ci sono stati dei profughi. Lì c'era stato ehm, Giorgio Castriota Skanderberg che era questo condottiero che poi è diventato un mito, un condottiero cioè storicamente come dire, importante e poi è diventato appunto anche una figura quasi mitica. Eh, però poi hanno perso la guerra e quindi ci sono stati dei profughi, così come i profughi ci sono stati negli anni 90, <laughs> eh, ci sono stati profughi anche tra eh, 1400-1500 eh, ehm, si sono, come dire, sono arrivati anche in Sicilia, An cioè, quindi la, la parte che, cioè, che, ha interessato questa, questa immigrazione è stata la Calabria, soprattutto dove le comunità arberesce sono anche molto più numerose, soprattutto la parte di Cosenza e poi in Sicilia la parte, cioè a, Palermo. Di questa piana è stata quella che per vari motivi ha saputo conservare meglio le tradizioni e quindi la lingua. Da noi si parla arbrescio praticamente ogni giorno con qualsiasi, cioè se si va al bar a prendere un caffè, famiglia, amici, cioè proprio è, un, è, una, è una, lingua veicolare. Cioè proprio. E com'è l'interazione? Immagino che non è che ci fosse il deserto, a Piana degli Albanesi e si è insediata la comunità, ma si immagino mm. ci sia stata una relazione sì. con le comunità allora, qua, Sì, sono, c'è da fare una, una, differenza che è anche abbastanza importante. Ci sono delle comunità Arbresh che si sono, come dire, eh, che sono state fondate ex novo, tipo Piana appunto. Ci sono state alcune, tipo Mezzoiuso se non sbaglio, sì, eh, in cui c'era un nucleo, diciamo, ehm, di, già, insediato. già insediato e poi la comunità Arbresci si è un po' aggiunta per così dire. E, ehm, diciamo le comunità arbresce sono state sempre abbastanza diverse, abbastanza anche un po' chiuse, c'è cioè stata anche una forma di campanilismo in un certo qual senso, tant'è vero che una delle distinzioni praticamente che si fa a piana è, eh, cioè si definiscono latini, litigni si dice, eh, ovviamente gli, gli, italiani o comunque, e invece noi, come dire, quelli di piana sono gli arbresci, okay. quindi questa cosa è, è stata sempre fatta. È chiaro che dagli anni 50 eh, del Novecento sì, la cosa sta, cioè, è iniziata un po' a essere come dire, abbandonata, cioè adesso eh, come dire, anche per quanto riguarda la lingua si assiste a un, a, piano piano a un decadimento, si sta perdendo praticamente. Quindi... Comunque negli anni 90 ovviamente il flusso dall'Albania sì. migratorio è stato sì. forte e, e, la comunità albanese contemporanea comunque si è portata a un bel carico di pregiudizi, mm. stereotipi. Eh senza che ci fosse forse una consapevolezza invece di questa, comunità, questa minoranza etnolinguistica in Italia molto più radicata di qualunque flusso migratorio degli anni 90. Eh, quanto pensi che sarebbe stato importante o se c'è stato un lavoro di memoria storica di questo, in quel Ma momento storico eh, degli anni 90? Eh, decisamente sì, cioè, io mi ricordo che quel periodo, io ovviamente ero abbastanza piccolo, avevo 10 anni più o meno, però eh, mi ricordo che eh, è stato un po' un paradosso, almeno per Piana, perché eh, proprio in quel periodo, nel 1988, si è celebrato il, il cinquecentenario della fondazione di Piana e, e, quindi sono stati invitati un po', come dire, ministri, insomma, e anche ministri dell'Albania, dell'Albania comunista tra l'altro e quindi questi venivano un po' in visita ufficiale, era una cosa un po' importante, Piana era ritenuta importante, poi subito dopo crollo del muro, insomma eh, flussi migratori arrivavano e a Piana sono arrivati tantissimi anche, per cui è stato un po' come dire una specie di trauma in realtà. È chiaro che non è stata vissuta bene da, dappertutto. Io ho, sono stato anche in Calabria eh, in alcuni paesi in Calabria così per visitarli, alcuni paesi airbrush, tipo Spezzano Albanese, Lungro. Eh, la cosa che purtroppo mi ha rattristato molto è che lì ehm, i giovani eh, si vergognano a parlare al o comunque quando, soprattutto quando c'è qualcuno che non è del posto. Poi è chiaro, a Piana mh, mm, non c'è in realtà un legame fortissimo con l'Albania in realtà non c'è mai stato, è chiaro ogni tanto si fa qualche cosa, c'è un gruppetto che magari fanno la festa della bandiera però è chiaro che noi ci sentiamo, più itali cioè, ci sentiamo italiani certo. diversi con una particolarità che è quella di essere al Brescia, però italiani non, cioè, non andiamo a dire che siamo albanesi eh. cioè, ma non per, perché è così il mio, mio, mio relatore all'università lì a musicologia eh, dice sempre che noi a siamo dappertutto.